металл менен күкүрт кислотасынын эритмесинин ортосундагы химиялык реакцияларда негизделген гальваникалык элементтин түзүлүшүн жана иштөө принцибин карап көрөлү күкүрт кислотасынын эритмесине чөмүлдүрүлгөндө цинк пластинасында кычкылдануу реакциясы башталат жана оң цинк иондору эритмеге өтөт мында ар бир цинк атому пластинкага экиден электрон берет пластинка терс заряддалат жана ага чектеш эритме катмары оң заряддалат жана электр талаасы пайда болот ал пластинкалардан оң цинк иондорунун андан ары эритмеге өтүшүүнө тоскоол болот эгерде көмүр электрод бир эле эритмеге малынса анда электрондор аны эритмеде калтырып кетет натыйжада бул электрод оң зарядка ээ болот эгерде эми электроддор лампага жана ачкычка туташтырылса андан кийин ачкыч жабылганда жарык күйөт демек чынжырда электр тогу болот гальваникалык элементте цинк электроду терс жана көмүр электроду оң заряддалган заряддын бөлүнүшү химиялык реакция процессинде пайда болот жана бул бөлүнүүнү пайда кылган тышкы күчтөр молекулалар аралык өз ара аракеттенүү күчтөрү болуп саналат